Začalo to tým, že som mal zranenie ramena. Bol som čerstvo po operácii a vedel som, že ma čaká dlhá náročná rekonvalescencia. A chcel som to zachytiť na video, že ako rýchlo pri správnom nejakom mentálnom a fyzickom nastavení sa dostane človek naspäť do formy. ale ako to už býva v živote, tak vôbec to nešlo podľa plánov a z niečoho, čo mal byť natočené za 3-4 mesiace, bol projekt, ktorý sa začal ťahať rok, dva. Stále prišlo nejaké nové zranenie, ktoré som musel riešiť, nejaký nový problém a musel som zase urobiť krok dozadu, dva kroky vpred a takto nejakým spôsobom som postupoval v tom procese a menil sa aj ten pohľad na tú vec. vtedy som sa pozeral na ten tréning ako na ten okamžitý výkon, proste v tej chvíli na tom tréningu, hej, že čo dokážem, čo predvediem dnes už pozerám na to tak, že ma zaujíma aj to, jak sa cítim na druhý deň ráno a jak sa budem cítiť na ráno, keď budem mať 60 rokov, hej, že sa chcem hýbať o úplne na inej úrovni, ako sa hýbu dnešní ľudia v tom veku, alebo akú perspektívu by som mohol mať ja v tom veku. keď som mal ten úraz chrbtice, tak mi doktore povedali, že pre mňa už cvičenie také, jak som ho poznal, nehrozí ani nejaké nič, nič e, dynamickejšie, že už v podstate iba nejaké zdravotné cvičenie a že si mám zuby umývať, takže sa oprem o stenu, hej, takto, jak, jak proste úplný kripel. A to som ja odmietol takú vec. No a som si povedal, že keď nepomôžete vy, pomôžem si sám. No, tak som je spravil. potom, keď prišlo vážnejšie zranenie, tak som sa musel do toho hlbšie ponoriť. Zistil som, že nie je to len o tom jednom opakovaní navyše, ale je to o tom, ako je vykonané už to prvé opakovanie. Čiže dneska sa na to pozerám veľa komplexnejšie od toho prvého až do posledného pohybu, od nádychu až po to, akým spôsobom pohnem prstom, či použijem mimické svaly. To telo vnímam ako celok, nie že je to len niečo, idem odcvičiť. stále mať nejaké ciele v tom, či už cvičenie alebo živete celkovo, proste musíš niekam mieriť, hej, čiže nemôžeš to robiť len tak, že a idem si teraz túto očmrtkať nejakú hodinku a proste idem si na jogu zacvičiť aj s tou jogou, máš nejaký cieľ, hej, chytiť sa tých palcov na nohách alebo na tej hrazde sa dvihnúť 20 krát, 30 krát, a tým, že proste mám 30 rokov, tak už ideme dole vodou, ako ne, prečo tie cieľe budú stále vyššie a vyššie. Dobehnem na kraj svojich limitov, tak ich zoberiem a hodím ich kus ďalej. Ja budem zase utekať tým limitom a zase to budem robiť, až kým to pôjde. Aby som nezomrel ešte 20 rokov predtým, jak reálne ma zakopu do zeme. Tam vonku proste vidíš kopec ľudí, ktorí majú nejaký problém, alebo vidíš ľudí, ktorí celý život krývajú, celý život sú zhrbení, len pretože zanedbali proste nejakú rekonvalescenciu a nevenovali sa tomu v dostatočnej miere. A pritom to je otázka len tej disciplíny a toho, že sa tomu venujem. Nech sa stane čokoľvek, alebo koľkokrát padneš na zem, vždy sa musíš zdvihnúť ešte ten jedenkrát navyše. Vždy.